49回の表中京高校の攻撃は5番ファースト加藤君 ピッチャー松井君 49回の裏総督高校の攻撃は2番セカンド広実君 ピッチャー石岡君 4番キャッチャー沖西君